электрическая печка, которую я прогреваю. Вот ставлю такую железяку, лекалу, чтобы она была теплая. Лекала теплая. Вот обыкновенный паяльник 40 ватт. Над филечком пропиливаем или пилочкой. Такой вот пазик. Слишком много не надо, по толщине проволоки надо. У меня паяльник всегда под рукой. Вощину я храню вот в таком вот коробочке металлическом. Надо. Ложим ее, вот так вот ее разгоняем. Заедаем. Сильно натягивать не надо. Нагреваю, веду не остывает воск, то я потом еще вот этим придавливаю. Это у меня алюминиевый теплотурник, так сказать. Раз придавил. То есть оно не, не пропаивает его до конца, только одни верхушки. Здесь вот смотрим уже по нагреву и быстро-то есть.